ابتدي بشيء مهم في الرساله الى العبرانيين الاصحاح الاول من الايه الاولى لايه اربعه مكتوب الله بعدما كلم الاباء آه، آه، بالانبياء قديما بانواع وطرق كثيره كلمنا في هذه الايام الاخيره في ابنه الذي جعله وارثا لكل شيء الذي به ايضا عمل العالمين الذي وهو بهاء مجده ورسم جوهره وحامل كل الاشياء بكلمه قدرته بعدما صنع بنفسه تطهيرا لخطايانا جلس في يمين العظمه صائرا اعظم من الملائكه بمقدار ما ورث اسم افضل منهم